Yo, salut les astros Alors aujourd'hui, petit tutoriel euh, matos. Je vais vous apprendre à faire une webcam pour euh, capter donc des vidéos et ensuite faire des photos avec votre télescope. Donc, il vous faut une webcam. Bon, ça va ressembler à ça, une fois terminé. On dirait euh, <laughs> une, lampe. C'est une webcam. Je vais vous faire voir simplement un renvoi coudé avec un oculaire H4 mm, donc parce que pour faire de la vidéo ou de la photo, il faut quand même quelque chose de lumineux. Donc on prend un petit euh, grossissement, donc un, oculaire H4. Et puis on va chapeauter l'oculaire avec, ça montre, avec la webcam qui sera reliée par un câble USB à l'ordinateur et on va enregistrer des séquences vidéo. Donc le souci, ça va être le suivi de l'étoile. Euh, donc on va se contenter de faire de la vidéo lunaire ou solaire avec ce genre d'appareil, avec une lunette en, monture azimutale ou pseudo-équatoriale. Vous avez pu voir le, matos dans la vidéo intitulée La bête, je vous le rappelle. Donc 30 minutes, il m'a fallu pas plus de 30 minutes pour faire ça. Euh, vous allez voir, c'est assez facile procurez-vous une webcam. tous les modèles ne sont pas pareils, mais avec un peu d'imagination, on peut adapter euh, ce bricolage. Euh, je, je, me, suis servi d'un euh, couvercle de boîte d'oculaire pour installer la webcam qui se trouve à l'intérieur. Voilà, c'est parti. Et bon bricolage les gars c'est terminé. Euh, vous avez pu voir, c'est assez facile. Maintenant, reste à euh, bah, tester le matériel, euh, ce qu'on fera assez prochainement avec la phase montante lunaire. Allez, salut les gars Il vous faudra... Tiens, alors je vous présente Maurice, mon chien. Et toi à côté. Ah, t'es lourd